róg ulicy Roździńskiego i Zagłoby stoję tyłem do numeru 26 tam widok na Roździńskiego inne domki Wrocław Żerniki filmik kręcony 18 lutego 2014 roku godziny poranne typowe domki poniemieckie tuż sprzed wojny pomieszane z domkami typu Gierek